মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আপোনালোকৰ ভালেই থকাটো মই কামনা কৰোঁ যিয়ে নহওক প্ৰি হিষ্টৰিয় পিৰিয়ডৰ ওপৰত আমি অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এক নম্বৰ ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'ত আমাৰ আলোচনাৰ গোটেইখিনি বস্তু শেষ হোৱা নাই দুই নম্বৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ আলোচনাৰ গোটেইখিনি বস্তু শেষ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিষয়বস্তু আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবি আছে যে এই সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাত লিখি আনি ইমান ল' কোৱালিটিৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছে ব্লেকবোৰ্ড নাই দামী দামী বস্তু নাই কেমেৰা নাই হয় সঁচা কথা কেমেৰা নাই দামী দামী ব্লেকবোৰ্ড নাই যিমানখিনি সম্ভৱ মোৰ যিমানখিনি সম্ভৱ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ কিন্তু বস্তুৰ কোৱালিটি আপোনালোকে নাচাব আপোনালোকে বিষয়বস্তুবিলাক চাব বিষয়বস্তুত মূল যিটো টপিকছ হয় যিবিলাক বিষয়বস্তু হয় আচল আচল যিবিলাক বিষয়বস্তু সেইবিলাক সন্নিৱিষ্ট হৈছে নে নাই আচল আচল পইণ্ট কেইটা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট হৈছেনে নাই ইনক্লুড হৈছে নে নাই সেইটোহে আচল আচল কথা কিন্তু এই পি পি টিবিলাক প্ৰস্তুত কৰোঁতেও মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে এন চি আৰ টিৰ যিবিলাক বুক আছে সেই কিতাপবিলাক অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা মেইন মেইন যিবিলাক পইণ্ট আছে সেইবিলাক উলিয়াই আকৌ এই পি পি টিবিলাক বনাব লাগে যথেষ্ট কষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব যদি বা ভিডিঅ'ত কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় ভুল ত্ৰুটি হ'বও পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় আলোচনাৰ মাধ্যমত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় নাইবা লিখাৰ মাধ্যমত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেইবিলাক সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিয়েই নহওক এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ আহোঁ আমি যি প্ৰথম ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ ওপৰত সেই প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছে ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ কানেকশ্যন প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ৰ লগত আছে প্ৰথম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ছবিটো দেখিছিল এইটো ৰক পেইণ্টিং হয় সেই ৰক পেইণ্টিঙৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ইয়াৰে যিটো চাৰি তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ যিটো লাইন এই লাইনটো আপোনালোকে পঢ়ি চাওক ইয়াতে কি লিখা আছে many of the caves in which early people lived have rock painting on the wall যে আগৰ যুগৰ মানুহে প্ৰি হিষ্টৰিক যুগৰ মানুহে কেভত গুহাত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে শিল বা পাথৰৰ ওপৰত কিছুমান পেইণ্টিং কৰিছিল বা ৱালৰ ওপৰত পেইণ্টিং কৰিছিল পেইণ্টিং মানে কি ধৰক কিবা জীৱ জন্তুৰ ছবি আঁকিছিল বা মানুহৰ ছবি আঁকিছিল বা গছৰ ছবি আঁকি থৈছিল সেইবিলাক কত কত আঁকিছিল কত কত পোৱা গৈছিল some of the best example are from Madhya Pradesh Bhimbetka and চাউদান উত্তৰ প্ৰদেশ যে মধ্যপ্ৰদেশৰ যিখন ভীমবেটিকা নামৰ ঠাই আছে আৰু দক্ষিণ উত্তৰ প্ৰদেশত এই পেইণ্টিংবিলাক সাধাৰণতে পোৱা গৈছিল বুলি আমি জানো এই দুটা লাইনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে যে ancient rock painting have been found ancient যিবিলাক ৰক পেইণ্টিং আছে যিবিলাক ছবি আছে সেই ছবিবিলাক ক'ত পোৱা গৈছিল ইয়াতে কি কি অপশ্যন দিয়া আছে এক নম্বৰত আছে কৰ্ণাটকা এণ্ড তামিলনাডু এইটো এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে যিহেতু কৰ্ণাটকা আৰু তামিলনাডু এনচিয়েণ্ট ৰক পেইণ্টিং পোৱা আছে বুলি আমি পোৱা নাই তামিলনাডু এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নহয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড উৰিষ্যা এনেকুৱাও আমি পোৱা নাই মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ হয় মধ্যপ্ৰদেশ আছে ইয়াতে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভীম বেটিকা নামটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিয়া নাই কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশ আছে এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অপশ্যনত উত্তৰ প্ৰদেশ আছে গতিকে চাৰি নম্বৰটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ মানৱ ইতিহাসৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাওক আমাৰ যি মানৱ ইতিহাস এই ইতিহাসটো বহুত দীঘলীয়া হয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া এটা ইতিহাস তাক একেলগে লিখাটো সম্ভৱ নহয় যাৰ কাৰণে হিষ্টৰিয়ানসকলে বা ইতিহাসবিদসকলে সেই ইতিহাসক আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে প্ৰথম যিটো ভাগ এইটো হৈছে এই ভাগটোৰ নাম হৈছে পেলিঅলিথিক এজ নেক্সট হৈছে মেজলিথিক এজ তাৰপিছৰ ভাগটো হৈছে নিউলিথিক এজ পেলিঅলিথিক এজ এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পিৰিয়ড হয় আপোনালোকে চাওক টু মিলিয়ন বছৰ আগৰ পৰা লৈ বাৰ হাজাৰ বছৰলৈকে টু মিলিয়ন বছৰৰ আগৰ পৰালৈ বাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিক পেলিঅলিথিক এজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মানৱ ইতিহাস যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়াৰ পৰা মানুহে কেনেকৈ বাস কৰিছিল ক'ত থাকিছিল কি খাইছিল তেওঁলোকে কি কি সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল কি পাতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই কথাবোৰ ইতিহাসবিদসকলে যেতিয়াৰ পৰা জানিছিল সেই সময়ৰ পৰা সেইখিনি সময়ৰ পৰা যে ইতিহাস লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে বা লিখা আৰম্ভ হৈছে যৰ পৰা মানে লিখা আৰম্ভ হৈছে সেই সময়ৰ পৰা বাৰশ বছৰ বাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিক কোৱা হয় পেলিঅলিথিক এজ তাৰপিছত বাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰলৈকে যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক কোৱা হ'ব মেজলিথিক এজ বা মধ্যপ্ৰস্তুৰ যুগ নিউলিথ তাৰপাছত দহ বছৰৰ আগৰ পৰালৈ বৰ্তমানলৈকে যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক কোৱা হয় নিউলিথিক এজ নৱপ্ৰস্তুৰ যুগ গতিকে এই পইণ্টকেইটালৈ আপোনালোকে মন কৰক চাওক এই তিনিটা যে ভাগ কৰা হৈছে এই তিনিটা ভাগৰ মাজৰ পৰা আটাইতকৈ দীঘল ভাগ কোনটো মানে কোনটো ভাগত আটাইতকৈ বেছি সময় ইনক্লুড কৰা হৈছে প্ৰথম যিটো ভাগ ইয়াতে চাওক ইতিহাসৰ বেছি সময় প্ৰথম ভাগত ইনক্লুড হৈছে চাওক টু মিলিয়ন কিমান বছৰ আগৰ কথা মিলিয়ন কোৱা হৈছে হাজাৰ নহয় লাখ নহয় মিলিয়ন মিলিয়ন বছৰ আগৰ পৰালৈ বাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক পেৰিঅলিথিক এজ প্ৰত্নপস্তুৰ যুগ বুলি কোৱা হয় এইটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ দীঘল ইতিহাস এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে which period is the longest in the human history যে মানৱ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘল ইতিহাস কোনটো গতিকে আমাৰ এনচাৰটো আমি পালোৱেই পেৰিঅলিথিক এজ হ'ব মেগালেথিক এজ নহ'ব মেজলিথিক এজ নহ'ব নিউলিথিক এজ নহ'ব তাৰপিছত আছে পেৰিঅলিথিক এজৰ কিছুমান মানে বৈশিষ্ট্য আছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে সেই যুগৰ মানুহে কি খাইছিল কি সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই যুগৰ মানুহৰ ইতিহাস ক'ত ক'ত পোৱা যায় কোন কোন ঠাইত তেওঁলোকৰ মানে বসবাস পোৱা যায় সেই বিষয়তে কিছু আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে এই নম্বৰত কোৱা হৈছে a number of early Palaeolithic sites were found at Hunsgi Hunsgi নামৰ এটা ঠাই আছে য'ত নেকি পেলিঅলিথিক যুগৰ মানুহে বসবাস কৰিছিল সেই যুগৰ মানুহে কি কি লালন পালন কৰিছিল কি কি পুহিছিল সেই বিষয়ে ইয়াতে দিয়া হৈছে ostriches were found in India during the palaeolithic period সেই যুগৰ মানুহে পেলিঅলিথিক যুগৰ মানুহে বিশেষকৈ অষ্ট্ৰিচেছ অৰ্থাৎ উৎপক্ষী উৎপক্ষীৰ ছবিটো ইয়াতে মই আনিছোঁ এইটো হয় চাওকচোন এনেকুৱা চিৰিয়াখানাত আছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাত যায় তেতিয়াহ'লে তাত সোঁতপক্ষী নিশ্চয় চাব বা আপোনালোকে দেখিছে কিজানি সেই যুগৰ মানুহে কি কৰিছিল পেলিঅলিথিক এজৰ যুগৰ মানুহে উৎপক্ষী লালন পালন কৰিছিল তেওঁলোকে যে উৎপক্ষী পাৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ কি তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে ইয়াতে এটা প্ৰমাণ দাঙি ধৰা হৈছে যে large quantities of ostriches egg shell were found at Patne in Maharashtra মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাটেনে বুলি ইয়াতে ঠাই আছে সেই ঠাইত তেওঁলোকে সেই ঠাইত কি আছিল অত পক্ষীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কণী পোৱা গৈছিল বা কণীৰ চেলবিলাক পোৱা গৈছিল যে এইটো গতিকে তাত উট পক্ষীৰ কণী যদি পোৱা গৈছিল বা কণীৰ চেল যদি পোৱা গৈছিল এইটো কথাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে উট পক্ষী লালন পালন কৰিছিল বা পুহিছিল ইয়াৰ ওপৰত কিছু কুৱেশ্যন আৰাইজ হয় গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোনখিনি ঠাইত ক'ত কোট পক্ষীৰ কণী পোৱা গৈছিল বা পেলিঅলিথিক এজৰ পেলিঅলিথিক এজৰ সময়ত উট পক্ষীৰ কণী পত পোৱা গৈছিল বা অষ্ট্ৰিক ই ক'ত পোৱা গৈছিল তাৰ এনচাৰ কি হ'ব পাৰ্টেনে ইন মহাৰাষ্ট্ৰ নেক্সট কোৱা হৈছে some of the archaeological site which were present in India during palaeolithic age palaeolithic এজত কিছুমান আৰ্কলজিকেল কিছুমান ছাইট পোৱা গৈছে সেই ছাইটবিলাক কি কি ইয়াতে দিয়া আছে চাওক এই নামকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইবিলাক হৈছে পেলিঅলিথিক এজৰ ছাইট হয় তাৰমানে কি পেলিঅলজিক এজত এই এই যিকেইটা ঠাইৰ নাম ইয়াতে দিয়া হৈছে সেই ঠাইবোৰত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকে থাকিছিল তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী বান্ধিছিল প্ৰথমত আছে হাঞ্চগি হাঞ্চগি ক'ত আছে কৰ্ণাটকা কৰ্ণাটকত আছে কার্নুল কেভস কার্নুল কেভস কত আছে অন্ধ্রপ্রদেশ ভীমবেটিকা ভীমবেটিকা কত আছে মধ্যপ্রদেশত বাগুর বাগুর আছে রাজস্থানত পাটনে পাটনে আপনার মহারাষ্ট্র ভেলানভেলি ভেলানভেলি আছে আপনার উত্তর প্রদেশত গতি এই গোটেকটা পয়েন্ট মনত রাখব ইয়ার উপর কুশ্চেন এরাইজ হয় যে হান্সগি কত আছে কার্নুল কেভস কত আছে ভীমবেটিকা কত কিবাটা অপশন দিয়ে দিব যে কার্নুল কেভস অন্ধ্রপ্রদেশ দিব অন্ধ্রপ্রদেশ আসাম উত্তরপ্রদেশ বিহার এনেকা চারিটামান অপশন দিয়ে দিব তাত যিটো অন্ধপ্ৰদেশ থাকিব সেইটো আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ভীমবেদিকাৰ ওপৰত তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ভীমবেদিকা ক'ত আছে তাতে কেইবাটাও অপশ্যন থাকিব পাৰে মধ্যপ্ৰদেশ আছাম মেঘালয় অৰুণাচল ৰাজস্থান এনেকুৱা কেইবাটাও অপশ্যন থাকিব পাৰে ইয়াতে কুৱেশ্যন দিয়াই আছে চাওক কুৱেশ্যন অলৰেডি আহিয়েই গ'ল Bhimbetka in Madhya Pradesh is a কৈছে যে ভীম মধ্যপ্ৰদেশৰ যি ভীমবেটিকা আছে এইটো কোনটো ছাইট হয় কোনটো যুগৰ চাইট হয় এইটো কি হ'ব palaeolithic age palaeolithic age neolithic age megalithic age mesolithic age সেইটো পেলিঅলিথিক এজৰ এটা ঠাই হয় গতিকে এনচাৰটো এক নম্বৰ হ'ব পেলিঅলিথিক চাইট হয় এইটো which one of the following is a palaeolithic site তলৰ কোনটো চাইট পেলিঅলিথিক চাইট হয় বা পেলিঅলিথিক এজৰ ঠাই হয় ইনামগাঁও হাল্লুৰ ভীমবেটিকা বুৰ্জাহোং ইনামগাঁও আমি পোৱা নাই হাল্লোৰ আমি পোৱা নাই ভীমবেটিকা পাইছোঁ ভীমবেটিকা ক'ত আছে মধ্যপ্ৰদেশত নেক্সট আছে মেজলিথিক এজ বাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা লৈ দহ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিক কোৱা হয় মেজলিথিক এজ মধ্য প্ৰস্তুৰ যুগ অৰ্থাৎ মাজৰ সময় এইখিনি হৈছে মাজৰ সময় সেইখিনিয়ে সেইকাৰণে মেজলিথিক এজ বুলি কোৱা হৈছে এই এজৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য ইয়াতে দিয়া হৈছে the period when environmental changes began about twelve thousand years ago till about ten thousand years ago is known as the mesolithic age যে বাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিত কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল কিছুমান চেঞ্জেছ দেখা গৈছিল প্ৰাকৃতিক মানে পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল Stone tools of this age are generally very small and are called microls. এই যুগৰ যিবিলাক পাথৰৰ যিবিলাক সা সৰঞ্জাম আছিল যিবিলাক যন্ত্ৰপাতি আছিল যিবিলাক টুল আছিল সেই টুলবিলাক সাধাৰণতে বহু সৰু দেখা গৈছিল আগৰ যুগৰ মানুহে তাৰমানে এই পেলেলথিক যুগৰ মানুহে কি কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ অস্ত্ৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল পাথৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আকৃতিৰ দাও বনাইছিল বা মানে বাচন বৰ্তন বনাইছিল কিন্তু মেজলেথিক এযোৰ যুগৰ মানুহে সেই সা সৰঞ্জামবিলাক অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল সৰু আকৃতিৰ বনাইছিল ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে এই যুগটোক মাইক্ৰলিথ বুলিও কোৱা হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় মাক মাইক্ৰলিথ কি মাইক্ৰলিথ আৰু মেজলিথিক এজ এটাই হয় মেজলিথিক এজৰ আন এটা নাম হৈছে মাইক্ৰলিথ তাৰপিছত কোৱা হৈছে some of the archaeological sites which were present in India during mesolithic art mesolithic এজৰ কিছুমান চাইট আছে কিছুমান ঠাই আছে য'ত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল ইয়াতে কেইটামান ঠাই দি আছে ঠাইৰ নাম প্ৰথমত দি আছে লাংগনাজ লাংগনাজ ক'ত আছে গুজৰাটত আছে দমদমা দমদমা ক'ত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত আছে এণ্ড পাটনে পাটনে মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কনফিউজ হ'ব পাৰে ইয়াতে যে পাটনেতো আমি পিলিঅলিথিক এজৰ ছাইট বুলিও পাইছোঁ আকৌ মেজলিথিক এজতো পাটনে দি আছে গতিকে আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা কনফিউজৰ কোনো কথাই নহয় তাৰমানে পাটনে যিটো ঠাই এইটো কমন ঠাই ঠাই হয় তাৰমানে পেলিঅলিথিক এজৰ মানুহে ইয়াত বাস কৰিছিল মেজলিথিক এজৰ মানুহেও এই ঠাইত বাস কৰিছিল সেইকাৰণে ইয়াতে মেজলিথিক এজৰ ছাইট হয় এইটো পেলিঅলিথিক এজৰ ছাইট হয় এইটো দুয়োটা যুগৰ মানুহে ইয়াতে বসবাস কৰিছিল লাষ্ট আৰু এটা পেজ আছে এই শ্লাইডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় এৰাউণ্ড টুৱেল্ভ hundred years ago there were major changes in the climate of the world যে বাৰশ বছৰ আগত আমাৰ পৃথিৱীত ক্লাইমেটৰ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছিলে ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে প্ৰাকৃতিক এটা পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল পৰিৱৰ্তনটো কি with a shift to relatively warm condition যে আমাৰ পৰিৱেশটো মানে লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ ধৰিছিল গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বাৰশ বছৰ আগৰ যিখিনি সময় এইখিনি সময়ত কি হৈছিল these led to the development of grassland and increase in the number of survivors এই সময়খিনিত বাৰশ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় এই সময়খিনিত কি হৈছিল এনভাইৰনমেণ্টটো আমাৰ গৰম হ'বলৈ ধৰিছিল আৰু গৰম হোৱাৰ ফলত কিছুমান বৰ বৰষুণ হৈছিল বৰষুণ হোৱাৰ ফলত কিছু কি হৈছিল গ্ৰাছলেণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড মানে ঘাঁহনি পথাৰ বহুতো ঘাঁহনি পথাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল ঘাঁহনি পথাৰ উগিবলৈ ধৰিছিল and increase in the number of herbivores herbivores মানে যিবিলাক তৃণভোজী প্ৰাণী যিবিলাক ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে সেই তৃণভোজী যিবিলাক প্ৰাণী সেই প্ৰাণীবিলাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল ধৰি লওক গৰু হওক ছাগলী হওক মহ হওক হাতী হওক এইবিলাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল this was late a time when several grain bearing grasses including wheat barley and rice grew naturally যে এই কিছুমান ইয়াতে নাম দিয়া হৈছে যেনে হুইট হুইট মানে গম বাৰ্লি ধান তাৰপিছত আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড গাহনি পথাৰ এইবিলাক অট'মেটিকেলি মানে নেচাৰেলি এইবিলাকে গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গজিবলৈ ধৰিছিল নিজে নিজেই সেইবিলাকে মানে গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এইবিলাকৰ খেতি হৈছিল মানুহে সৃষ্টি মানুহে খেতি কৰিব নালাগিছিল তাৰমানে নিজে নিজেই উৎপন্ন হৈছিল এইবিলাক যেনেকৈ ধান হওক বাৰ্লি হওক গম ঘাঁহনি পথাৰ এইবিলাক in different parts of the Indian subcontinent ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তাৰমানে fishing also' became important at that time সেই সময়ত বাৰশ বছৰ আগৰ বাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিত ফিছিং যিটো মাছ মৰা যিটো কাম মাছমৰীয়াসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল তাৰমানে মাছ মৰাটো তেওঁলোকৰ এটা পেচা হৈ পৰিছিল মানুহে মাছ চিকাৰ কৰিছিল মাছ চিকাৰ কৰি মাছ ধৰি খাইছিল এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় ফিশিঙৰ ওপৰত সেইটো কথা মনত ৰাখিব যে fishing became an important at the time এইটো কোনটো যুগৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় সেইটো মেজলিথিক যুগৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় তাৰপিছত আহিলে আমাৰ নব্যপ্ৰস্তুৰ যুগ নিউলিথিক এজ দহ হাজাৰ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰ আগৰ যিখিনি সময় তাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিখিনি সময় এই সময়খিনিক নিউলিথিক এজ বুলি কোৱা হয় নব্যপ্ৰস্তুৰ যুগ বুলি কোৱা হয় ইন দিছ এজ এই এজৰ বা এই সময়ৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক in these age the stone tools were more refined here metal tools had also' started being use এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে যে ধাতুৰ যিবিলাক সা সৰঞ্জাম যিবিলাক সা সামগ্ৰী এইটো যুগত নিউলিথিক এজত ধাতুৰ সা সৰঞ্জামবিলাক তৈৰি হ'বলৈ ধৰিছিল বা ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল এই যুগৰ মানুহে কি কৰিছিল ধাতুৰ সা সামগ্ৰী বনাইছিল ধাতুৰ বস্তু বাহিনী যেনেকুৱা হওক দা হওক কোঠাৰ হওক কোদাল হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এওঁলোকে মেটেলেৰে বনাইছিল আজিকালি যেনেকুৱা লোহাৰ দা আমি পাওঁ কোদাল আছে চাকু আছে ছুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক যে আমি লোহা মানে মেটেলৰ বস্তু যে আমি ইউজ কৰোঁ এইটো কোনটো যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিউলিথিক এজ যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো তেওঁলোকে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰি থৈছে যিটো আমি আমি আজিও আমি যিবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই যে মেটেলৰ যিবিলাক বস্তু কোনটো যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নিউলিথিক এজৰ পৰা সেইবিলাক বনোৱা আৰম্ভ হৈছে মেটালাৰ্জিকেল যিবিলাক বস্তু হয় সা সৰঞ্জাম যন্ত্ৰ পাতি বিভিন্ন ধৰণৰ যিয়ে নহওক কিয় তাৰপিছত আছে some of the archaeological sites which were present in India during neolithic neolithic এজৰ কিছুমান চাইট আছে সেই যুগৰ মানুহে ক'ত ক'ত বসবাস কৰিছিল ক'ত ক'ত তেওঁলোকে ঘৰ বান্ধিছিল থাকিছিল তাৰে কিছুমান ঠাইৰ নাম ইয়াতে দিয়া হৈছে এই নামকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন ৰাইজ হয় আৰু দুয়োটা যুগৰ যি নাম সেই নামৰ মাজত বহুসময়ত কনফিউজন হোৱা দেখা যায় গতিকে নামবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা দুটা আহিয়েই থাকে প্ৰথমত কি দিয়া আছে হাল্লুৰ হাল্লুৰ ক'ত আছে কৰ্ণাটকা বুৰ্জহোম এণ্ড গুফকাৰাল বুৰ্জহোম আৰু গুফকাৰাল ক'ত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে মেহাৰগাৰ মেহাৰগাৰ ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় এইটো বৰ্তমান পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান যিটো প্ৰদেশ তাতে আছে চিৰান বিহাৰত আছে এণ্ড ডাউজালি হেডিং আছাম অসমত আছে ডাউজালি হেডিংটো ক'ত আছে অসমত আছে আজি আৰু আমি বেছি আলোচনা নকৰোঁ আজি আমাৰ আলোচনা ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ এইটো প্ৰি হিষ্টৰিক যিটো পিৰিয়ড দি আৰ্লিয়েষ্ট ছ'চাইটি সেইটোৰ ওপৰত আৰু আমি ভিডিঅ' নবনাওঁ এইটো চেপ্টাৰ আমি ইয়াত এই চেপ্তাৰৰ যিখিনি আলোচনা ইয়াতে আমি শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ